おはようございまっちょフォルテです今日皆さんにお話ししたい話題はどうしたら早く上達するのかっていうことについて話していこうかなと思っていまっちょ皆さんこんなことないですかうーん結構練習してるのになかなか上達できないなんか結構この時間もったいない気がする長いこと練習してるのになそれそれわかりまっちゃ いや分かりますよその気持ち僕もものすごく手こずりました今日はちょっとフォルテなりに考えたあることをちょっと紹介していきたいなと思っていますまずその曲を早く弾くために何が最も重要だと思いますか新キックタイムチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッポンはい違いますよ違います違います違います答えは、まあ、曲をつかむことにあります で、曲をつかむためには何をしないといけないでしょうか皆さん考えてください。ポンはい。はい。答えは、まずその曲を知る。曲を知るって言っても背景とか知るっていうこと以前に、曲を聴く、その聴いてどういう曲なのかを知るってことです。例えば、あるくないですかポップスとかを聴いてて、正直歌詞とか曲の背景とか全然知らんけど、頭に残る、そのメロディーとか、 例えばまあ米津玄師さんとかやったら「夢ならばどれほど良かったでしょう」とかあれ正直その米津玄師さんがどういう風に書いたとか知らんけどそのなんか残っとるやんどういう曲なのか分かるやんその曲の全体の雰囲気どういう感じで進んでいって終わるのかっていうのは分かるやんでも米津玄師さんがどういう風に書いたとかはもう知らんやんでも頭に残ってるもうそれが最も早く上達するための近道ですじゃあ いわゆるこれって結局不読みなんですよ不読みができたっていう時点である程度曲っていうのはその理解というか構成雰囲気はつかめてるはずなのででもその不読みをする前にもっとした方がいいことがあってその曲を大量に聴きまくりますはいリッスンリッスンリッスンしまくってものすごく曲のイメージができてから不読みをすると早くなりますで不読みをした後にまあ曲が雰囲気知れましたよねとでなった時に 弾けないところが出てくるんです曲の中でねその曲の中で弾けないところが苦手なところとか絶対ここ本番で弾けないだろうなっていうところが出てくるのでそこをはいまるでチェックとかはい、はい、ここ弾けませんよって覚えておくそれだけですでそこをしらみつぶしに練習していくっていうのが一番効率的にが上達するのかなと思いますじゃあ例えばやってみましょうかじゃあ僕木枯らし今練習中なんですけどまあいわゆるこういうところ こういうのはね練習しなくても弾けるじゃないですかそれは音にこだわろうと思ったらまた練習は必要なんですけど弾くっていうことの問題点としては弾けるじゃないですかでここら辺も弾けるんですでも苦手な部分が分かってきたんですよ例えば今までの動きここういう動きとはちょっと変わって途中からこうこういう動きになってくるのまあまだ弾けないけどね 違えた。でね、この弾けない部分っていうところに関して、右手が弾けないのか、左手ができないのかっていうのを自分の中で把握してあげます。皆さん、そこまで把握してないじゃないですかなんかこんなこと言うの失礼かもしれませんけど、なんか両手で弾いてませんか弾けてないんですよ、それ。弾けてないことが多いんですよ。まあね、そこを知ってあげるっていうことが上達するコツかなと思うので、ちょっと今度はちょっと見せていきましょうか。ね この子可愛くない話それだけどこの前紹介したけどレッスンピアノの大学生の時に教えてた生徒さんからもらいました可愛いよねはいでねあの曲の雰囲気は分かりましたで弾けないところが見つかりました弾けないことが弾けないところが大量に出てきました自分のテクニックで補いませんそうなった時に出てくるのが例えば練習本だったりテクニック上げるための本だったりっていうのなんですけど 例えばショパンの対局とかを弾こうと思ったらショパンエチュードっていうの中のパッセージとか結構あるので弾いとかないといけないんですよでだとやっぱ他の曲にする上でもそのショパンエチュードだったりハノンだったりあとはチェルニーだったりそういう練習曲をやることがものすごくその対局を弾く時の近道になりますだって弾けるところ弾けないパッセージが少なくなればなるほど曲の雰囲気をつかむだけで弾けるようになるっていうことなので練習法っていうのはものすごく大事です そして効率的な練習をするために今まで何回も言ったと思うんですけども録音をするとピアニストとか言うんですよこうやって自分の音を自分で聞けよそんな無理無理無理無理できない人だっているし俺もできないだからこそ録音をして改めて本当に聞いてあげるんですそんなもうピアニストとかねもうそんな自分の音ぐらいちゃんと聞けよおいふざけんなこんな音出すなとかやめてください よとか思ってしまうじゃないですか。そんな何何が違うかわからない日秀頼時は。わかります。なぜかわかりますか弾くことに精一杯なんですよもうそれだけ。ただそれだけ。だから、弾けないところを知ってあげる。で、その練習法については、例えば木枯らしだったら、何が難しいと思いますかこのパッセージで。指使いです。その指使いが難しいから 指が慣れてないから苦手なんです皆さんもあると思います音階とかだって例えばこの音階は弾けるけどこの下りは苦手とか俺も苦手です苦手ですね、はい、まあ今練習してないんで久しぶりにちょっとピアノ弾いたんでねまあいいわけですでね苦手なところを知ってあげるとそこばかり練習すると 上達しますで、まあ、こんなこと言う輩はいるんですよそこばっか練習しとったらそこだけに集中がいってしまって危険くなるんじゃねえかそれでいいんですよ自分で分かってるんでそれで初めて自分の苦手なところが潜在的な意識になるので今後の練習に例えば苦手なところ出てきたらアルペジオとかだったらあああのアルペジオあの時苦手だったな じゃああの時の感覚を取り戻そうとして考えた時にはもう弾けちゃってるんです。まあ、これがそのフォルテ的なその効率的な練習法のやり方なんですけどそのやっぱり僕やってるのが聴く前にものすごく聴くんです人の演奏を聴きまくります聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて聞きまくってしつこいぐらい聞いて初めてピアノ弾こうとします皆さんあれを思い出してください そうあれあれそうあれかと言いますと革命ですビフォーアフターで出した革命の動画があるんですけどもその動画皆さんなんかなんでピアノ弾く前に楽譜を読んでるんですかみたいな感じのコメントがあったと思うんですけどはいそのコメントについてちょっと喋らせていただきましょう あれは実は音なかったんですけど、革命の演奏をものすごく聴いてました。楽譜を見ながら人の演奏を聴いて、ああ、こういう構成なんだな、あこいつはこう弾くんだな、なかなかやるじゃねえかとか思いながら聴いてて、でね、そこで初めて、まあ、フォルテなりに、こいつのここいいやん。こいつのここいいやん。うんうん。そして俺を足したら、いいんじゃねみたいなことを考えながら練習を始めたわけです。でね、まあやっぱ練習始めるとすぐやっぱ弾けないんですけど、そのものすごくやっぱ曲の雰囲気を、ものすごくもう耳に、 もうタコができるぐらい効いちゃってるのである程度もうその進みが簡単ですここで転調するなとかあここでこんな難しいパッセージあったなとかあこういうとこでフォルテになるのねみたいなことあフォルテフォルテあ違う違うこういう感じになるのねと分かってる状態で始めてあげるそこで初めて鍵盤に触り出しますそれまで正直鍵盤触らなくていいです知らない曲をいきなり初見してピアノ弾くよりも知ってる曲を譜読みしだす方が早く上手になりますですのでまあね あのいろんな意見があると思うんですけども僕はある程度曲を知ってから知ってから初めて譜読みをしてくださいっていうのは僕の提案ですでね 木枯らしとか弾く時もその僕ね、まあ、結構ビフォーアフターで意外と、まあ、自分で言うのもなんだけど結構激しめのビフォーアフターじゃんで木枯らしとかで、まあ、なんかすぐ弾けるようになったっていうのは、まあ、指がかなり動くっていうのもあるんですけど僕が大量の死ぬほどもうあのもうあの潜在的に練習曲がものすごくペラペラやってたので、まあ、指が動くっていうのも一つはもちろんあるんですよでもねやっぱりねその曲を知ってたっていうのがやっぱ大きい、うん、大きい大きいよ <laughs> でね そう曲を知ってたっていうのがやっぱ大きいのでそのリアルに人の演奏を聴いたりとか YouTube で聴いたりとかしてたのである程度スムーズに上達することができましたでねこういうコメントがあると思うんですよえその動画って同じ人を聴いたらいいのそれとも様々な人を聴いたらいいのまあ最初はね様々な人を聴きましょうあいろんなテンポがあるんだなとかこう言ってこんな激しく弾くとまとがこんなサラサラ弾く人があるんだなとか思いながら聴いてください その中で自分が好きな人を見つけますそう好きな人には続行チュッチュでねその好きな人を見つけたらその人ばかりを聞いてそれをイメージできるようになったら初めて鍵盤に触りましょうそれまでは触らないでくださいもうドンタッチドンタッチキーボードみんな僕の今日言ってみたことをちょっと実践してみてください今日あんまりピアノ弾かなかったけどまあね結構大事な情報だからグッとチャンネル登録 強制的に押してくれたらありがたいあと LINE スタンプできたからそれもちょっとチェックよろしく万年万年万そうですそうですあのコストは結構やっぱね LINE スタンプかかってるのでねやっぱコスト分だけはちょっと回収したいので皆さんご協力お願いしますそれではグッバイ新コーナー ファンの皆様の嬉しいコメントを読み上げようのコーナー、モチベが上がるコメント、嬉しいコメント、フォルテが独断と偏見で、ドゥルルルドゥで適当に選びます。それでは、始まり始まり。さあ、今日は、えっ、ー、とね、じゃあ、過去に動画出したショパンエチュードで難しい曲10選っていう動画についての嬉しいコメントを読み上げたいなと思います。はい、いきまーす。ドゥルルルルメンちゃんだからその笑顔でも、嫌いじゃない。 ありがとうありがとうありがとう嫌いじゃないんかいって <laughs> 次いきますでんオードリー N さんもっと聴いていたいピアノとしゃべりそして笑顔最高ありがとう、うん、ラスト一つドゥルルで皆さん10の4だキャやっとフォルテ君の聞けて嬉しい全部聞きたいですバッカロこれから収録するんだ長い目で楽しく待っててな それではエンディングどうぞドンはいマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョ